благодатный, благодатный дом. Поздравляю всех вас, дорогие мои, с праздником Рождества Христова. Так что просим вас. Тебе надо повыше встать. Вот рядом Максим, пожалуйста, не мешайте. дорогие наши прихожане, мы поздравляем вас с наступившим Рождеством Христовым. Пусть горят сегодня ярко свечи, пусть вас радует детский свет и пусть все люди вы радуетесь. сейчас песня страшного. А теперь наша самая любимая песенка веселая. Кто знает, подпевайте.